そのドッキリのお題は、初心者のふりして、ピアニストがピアノのレッスン申し込んでみたドッキリ今回は、一回もお会いしたことない女性の先生へのドッキリです。音楽家の知り合いがたくさんいるので、オンラインレッスンしてくれそうな人いないって言って音楽の仲間で聞くと、この人いいんじゃないと言ってくれたので、こっそり申し込んだということです。今回ドッキリをしてくれるキャラクターがこの人だ ジョイくんジョイです。フォルテです今回は先生に、まあ、革命を教えてほしいという設定です。1日12時間練習して、ピアノ習って1週間目ですという設定でいきたいなと思いました。で、やっと指が動くようになりましたというね、え設定です。で、途中グリスサンドを教えてほしいと やろうと思うんですけども、グリッサンド教えてもらっとる途中で、鍵盤からグリッサンドやった後に転げ落ちて、先生がどのような反応をするかも、ちょっとね、楽しんでいきたいなと思いまっちょ。それでは早速、先生の方に連絡していきたいなと思いまっちょ。はい、というわけでね、もう少ししたら、えっと、ゆうか先生と繋がるので、ちょっとね、しばし繋がるまで待ちたいなと思いまっちょ。ドッキリを仕掛けていきまっちょ。というわけで、ジョイくん、お願いしますね。あ、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 してよろしくお願いします。お願いします。ピアノは初めてではないピアノは、まあ、趣味ではやってたんですけど、習い始めて1週間で、最近ちょっとやっぱ鍵盤好きになったかなっていう感じです。ピアノ好きやったそれいいことです。大好きです、ピアノ。はい。じゃあ、やっていきましょうか。はい、お願いします。ちょっと緊張してるんですよ。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 かかかるかなあ、uh, あ、uh, 多分 maybe。 <laughs> あ、少しい。じゃあ、じゃあね、あのすぐピアノも弾けるようになるのが早いでしょうね、多分きた。楽譜とかは読めたりする。いや、楽譜は読めないんですけど、耳には自信あります。あ、耳にしちゃうんですか。はい。今やりたい曲はかグリッサンドができなくてちょっとなんかそのやっぱ痛くなっちゃうんですよ 全部の音ね弾けていいかもしれないですけどミューもいろんなやり方があるんですね親指でこう、はい、あの手のひらではねちょっとやらないかなああそうなんですね爪でやるんですか爪というのはそうですねここら辺このはい 使って親指の強くやると痛くなるので優しくやってくださいはいやってみますあ痛いそれはそれ、ね、優しくやってそこで痛くなっちゃうからそうめっちゃ痛いでしょまあでもベースの保弦の方が痛かったですはいはいやってくださいね腕の動きを使ってああなるほどじゃ今多分硬くなりすぎてるかな 人形みたいになっちゃってるから優しく言ってみますねおいで先生いい感じだったんだけどちょっと行き過ぎちゃったかもなじえじゃあジョイ君なんか弾きたい曲とかありますかねまあまあ強いて言うならうん、うん、ルートベッヒ あ、h b e e t Yes. 弾きたくて。ベートーベンだったらだろう。エリーゼとか。あそうですね。エリーゼが弾きたいです。弾きたいですかじゃあちょっとやってみましょうかね。はい、いたことはありますかいや、ないないです。最初からやってみましょうかはい。ちょっと最初の方だけ、ちょっと耳コピさせてもらってもいいですか あベースなんでそうですね最初このミトレアのシャープから始まるんですけど、はい、ちょっと弾いてみますねミとレって感じでおービューティファ ってみます。あちょちょっとね最初からめちょっと難しかったかねはいすいませんもうちょっとね簡単な曲から少しずつねやっていこうか この1週間ピアノ習い始めてまだ1週間なんですけど、まあ、僕もともとベースやってたんで、まあ、ベースやってたって言ってもかじる程度なんですけども、うん、あかじる程度ね、まあ、だけどその1週間ものすごく本気で練習しました「革命」っていう曲先生知ってますか革命 ?Yes 革命,、革命練習したの先生弾けますかゆっくり弾いてよかじゃ あれあれああ、こういうことなんですね。ああ、僕間違えてた。ああ、間違えてた。 間違えてたくそくそ悔しい本当ですかあ先生もう一度だけすいません教えてくださいファー。オッケー。 ベースかじってたんで。すごいよ。え、すごい。え、完璧。僕、で <laughs> 実はピアニストなんですよ。ピアニストはい。え、あピアニピアニストあ、まあ、じょベースはかじってるんですけど、はい。もしかしたら知ってるかもしれないんですよ。サングラス外したら。いけますね。おはようございますフォルテです って言っても初めましてですよねあこのこの人ですよ見たことありますえ知ってますありがとうございますいやこれ結構初めましてで初めましてっていうか本当に初めましてで突然すいません いやでも僕の動画ってきちんとは見たことないっしょいや見たことないですおい <laughs> いやでもまあすごい人いるなあすごい人いるなピアノじゃねんかい <laughs> いやゆうか先生すいませんでした <laughs> 今ピアノのレッスンとかもオンラインレッスンを始めようとされてるんですよね確か オンラインレッスンの方も始め始めてますよかったらぜひ皆さんチェックしてみてくださいジョイからでしたす <laughs> いませんありがとうございます